Ba, bueno, hemen ja partida sortzen nahi geha, gombidatuko ditut bi taldeetako bat, eta eusko gudari zantarrak alde urdinan izango dugu, ze etxean bezala jolazten du. Eta, bueno, aber ze partia ikusten degun. Pentsatzen dut, ez dakit azken aldean zuek ikusi ez zuten, baina LCS-an da ikusi da baneatzen dituztela adekarri pila bat. Eta, eta bai, baita ere, adekarria midean jolasten. Baita. Ikusi ditugu. Bai topean, bai junglan, midean ebai aurrekon partia bat ikusten duen ez dakit zein zen, e, talde batean hiru adekarri zo den topean, e, midean eta bon, adekarri berezko pozizioan. Jesus, ba? Ja, nire eta espaldi ikusi, eh? Baina nahiko raru dek ez. Mhm. Zerbiat, hor zehartengo nor, baina joeku beti hori zauke gora bera horiz, oin tanki joanak, oin goiku, gero beku, gero... Ez ditu gehi eh, ze batea. Normalizazio batea. <laughs> bai. Gero ba, adekarrizia jetxi, eta izango joanak Bai, bueno. Tanki berrize, o... Riotek esan duen politika izan da aurreko denboraldien partiak oso luzea ziala en, eh, bai kompetitiboan. Eta bueno, nahi izan zuen ze hori sartu ez, snowball, ba, azeleratu adekarrean bai. snowball hori, eta lehen hau tizartu, eta baina adekarriak indartu orduan, lortu duna, bentsa profesionaletan lortu duna da, izan dana, oain gaina taldeak eh, defentsioa jolastea. Eta, bueno, ikusi yeah. talde batzuk gutxen espiska eta trebitzen dienak zart jolasten, ba, haiek premiago ondo dabiltza bintzatez, LCS Europea zeitzen zute ikusiko zenuten bai HBK eta bai Heavy talde berria ere oso agresibo golazten dute eta eta bueno, behaien saria ere hoxe da ez biat lehenengo, bo, bai lehenengo bi postutan daude fanatik eta mm. adibidez origen pentsatzen zian izango ziala orgoian nengo ziana, baina ez ez daude eta bueno, partida azteko diet, Kizamen lolek kontu berria sortu du o? Ze ba? Partia berriz gizki sortu dut. Ja gaur... Ai... <laughs> Ala ba, kampo da denok. Jo, eh. Ase guna. Ibi, <laughs> bestela txatetik banea, hau ez hartu, hau ez hartu. Da, ez da. Ez, ez, ez, zeintuan sortuko dut daukat gaur egun bat, goiz ez natuta anu eta juteko. Ba, no, betxe eh, irazin Bai, eta geroan hotza eta pasauta edazia, eta azkeneako, oine bazkaldu eta bazkal osteko zea erdilo horrekin, ba. No, baina... Bai, bai, baina jai atzalde bat, eh, ba. Ja, bueno. Vale, bueno, gombiatuta. eta... Bale. Oen bai izan berko luke definitiboa. Eta, bueno, txatetik esan, a ber, zen dan zuen apustua zen ekirabziko duneo. Ei, bai, peta eti lehen alde. <laughs> Azkenare horrela segitzen, ez? Eh, bai, bai, Justiztu zean, eh. alde, uste zean izan zela, Airo Maiderren alde itzean eta eh. Bai. irazintzean Airo Maiderrek. Eti jezetan kontra. Arra jotzeko hau beto, eh? <laughs> Eta, bueno, leheno galdetzen ean, kizamen leheno etzaukean, zia? eh, divizio bat azaltzen? Bai, berez bai, txakiat zatiketzen azaltzen. Igual, ah, igual aurten ez tekibili rankedetan oindik. Torreatik. Haur eski bai. Ah, hori zangoek, hori zangoek. Karo, horretik, Toni Josif eta Jon Euskaldunar ez dia azaltzen eta lehen gortean. Ba, bueno, piketa banakin. banakin. lehengo lehenengo baneoa zinartzen zegu. Pena, oendik ez dela jarri interfaze berri hori LCS-ean jarri utena, Oso leantea da. Bueno, popi lehengo blokeatua. Popi azken aldean eo zentokita julezke, topea bai, bai junglare. Baita supor bezelare. Eta hori bildur hori ez, borroka baten norbait datea laizke borrokatik eta ja yeah. Eta hori, lau bost edo iru bost edo superidea de sortu lehizke. Tres hori kenduta. Malfit ere bai. Aurrakoan ikusten un... Ez dakit nun Abai, ah, LCS amerikanoan ikusten un malfite bat. O, europeo zan. Malfite bat. baino rebenta huiten zuna partida. Eta itentzun Guantelete hielo eta kapa de fuego solar daulako Objetu batzu bat Baino, baino Ez da egit Ez da egit Do maestria da runa zauzkanon zerbait Baina partida txik Beak irazizun Eta bero, bai. grabe Esan esan Euskal Gaming Eh, nik ikusi daukat Malfite Bueno, zuk esan esun build horrekin Juteiela adekarrian gana eta Bat baten orka Bari, akatzen dutela Eta, jane, esan et Ja, teamfighta Benetan alde batea usten du, ez? <laughs> bueno, Graves eh, baneba. Eh, Lize eta Queen. Ba, uh, zona erakusten dute. Momentu zirikita <clears throat> Lucian, orain momentuan oso indartzu da ona dekarria. Alistarra erakusten du mauezek, support bezala. Bai, first pick bezala Alistarra izango da. Eusko Berri partetik. Eta ea nola erantzuten duen, Gunplan hori ez dute baneatu, eta goian agertu ezak daiteke. Baina ez Lucian Nautilus izango. Nautilus da Lucian. Bai, bodleinaren bila jungo dira, ez? Printzipioz, edo... Bueno, bueno ikusi harko da, Nautilus topean eh, bai. aurroko baten baten ikusi zen, eta Korean desente jolazte omen da Nautilus top. Beraz, alde hortatik karta pixkat ezkutatu ditu pentatilek. Beraz, baina joan Euskalduna eta Euskadin eh, ten jolaztek support. Zio <laughs> problemaik. <laughs> Eta... Bueno... Rengar hori da guzti Eta, bueno, oh, Victor eta, erdirako. Bai. Bai, piki hor, ez ala norri. Bastante ibiltzeik. Eta, ze guani? Hmm. Azken aldean metan ez dago asko. Baina, bueno, ze joan ibaki gu uh, eh, Naiz eta metan ez egon, bere ultia gar oso importantea da, ze teamfight bat eh, guztiz erabaki dezake. Bai. Bo, bai, teamfight bat eh, sortu dezake, eta, bo, ezan, taldean alde egin dezake, eta partidai buelta eman. Aldiz, pentatien aldetik Rek'Sai, eta... Gunplank. Gunplank, Eta, bueno, Gunplank eh, mide ikusi da LCS-an azken aldean, baina ez dakit Hortaz, momentuz eh, nik ezagun nukena Gunplank hori topera ikula eta Nautilus jungo dela support moda, baina Azken pikaekin ikusiko dugu zein erakia Eta, bueno, pentsatzeto ondo ikusiko ala eh, zuzenekoa Ez bada ondo ikusten esan mesedez, txatetik Eta, bueno, Kalista eta Nasus. Uh. Nasus hori... Piskat arriskutzu ezalaizke, ze Nasus egin fokus egiten baiot, eh? Geski pesaketaz bau ondo farmaiatzen. Baleitean sufritu. Ba, ikusi, ba, beste jo... Bai, Ba, karga... ...penak, eman dezizko egan. Hmm. Eta, eta, gero, leit, leit, eh, leitea begiratuta, ba, hori miz eta top neko potentea gukita, eh, haber horren bila gelditzen dien, edo... edo erlian, hola, tryhard juten dien, hmm. guztiko du. Kalaz dek ez, eh, adekarria, esko gure zantarkoa. Bai, almatik, gai. Ba, haber, nola moldatzen dan kalista horrekin, ze kalista baki gu, kiteatzen hasi lehizke eta ez gelditu. Ba, bueno, azkenean erdirako sindra izangoa, eta, bueno, bi taldeak horrela izango dira, Eusko Godera izan tarran partez, kiz, eh, jungo da topera nazuzekin, junglan Rikimaru Sejuan irekin, midean Alanor Victorrekin, Eta botean izango ditugu Kalas eta Momes, Alistar, bo, e, Kalista eta Alistarrekin. Eta aldiz, e, pentatien aldetik, e, topean izango dugu Gunplank, botoni Errek manejatua. E, junglan izango duna Josif Rexairekin. Josif uste Rexairekin partia desente jolastu ditula. E, hori daukat buruan, baina oso zeuru. Midian Pablehu Sindrarekin eta bean Cedro eta Jon Euskalduna, Lucian eta... Zango eh, dut? Nautilus ekin. Jo, beti izena gaztu iten zaizkit. Ba, bosti izen ditu agarri, bat el, zilu gazko. Da, ba, da eh, piko txabeldu. <laughs> Bai, gutxi biltzean arazak. Bai, bai. Ba, bueno, betiko iru minutuak izango itugu, eta, bueno, haber, eh, zuen balorazioa talden aldetik, konfigurazio aldetik, ze irutzen zaizute? Ze talde, keo bagoitza nola planteatuko gula partida? Jon adibidez? Ne uste dut, eh, aldetik, hor hartutxe hiru harriko skor, eta aurre jungoituk, dara inazka ematea eta beste bise gatzetik gen, eta ni uste horra jungoituk gela. Prezaipe, eta eguel eh, luzeako partidin bile. Bai, kalista hori izan da eh, leiteako hiperkarri bat eta, bueno, frontline hon bat eukita alistar batekin, ze joan ekin da nazuzekin, ba, bueno, neko ondo moldatu lezke gaina kalista kiteatzeko bestelare abilitatea bai, zauket. Eh, eta Victor Joanita Victorren uh, eh, egin bisebatea istan txiki xuen. Hori. Edaita ze joan inultia bota eta Victorrek eh, trampa hori jarri. Baite, baite. Ez bai. daizek gravitazional dizena duna. Bai. Eta, karo, behin eztun batetik ateatakoan, ba beste eztunean zertuta. Eta, bueno, aldiz, ba, bueno, baitare pixkat leitea ez nuke esango, baina ganplan horrek eh, gutxenez Trinidad bat berko bere efektu egiten azteko, irutze zait goian ez dala borroka asko eongo, zenazuz bate farmeatzea nahiko u, eta gang plan bateke bai, zeuruenik albezain laster trinitatea lortzeko. Beraz, akzio asko ez dala eongo irutzen zait, eta... Bai, bueno, bai. haien azieran ez, nazuz eh, horren pila joaten badira, eh, jo, eh, Josif horrekin topera joaten badu hori, presio hori itera eta farmeoa... Bai, denegatzea. Nasus horri, ba, Bai. Igual da, da zerbait. Teorian hori inberko luke pixkat nazu zorek karga gaina azkar ez ditzan hartu edo, bueno. Eta ero, bot botleinean, ba, bueno, Lucianek intentako luke lehenengo niveletan kalista hori pixkat kastigatzen. Egia da Lucian yep. oso fuerte dagoela, eta ulti hauen momentuan ondo asmatuzkeo, ba, desente zeiten dula, Bai, eta igual gankeo gehien eh, midean nengo dira. figatzen bezala, ade karri biek, neko mobilidadean diekoak dira, eta aldiz midean dauden bari, pertsona horiek ez dira hainbeste mugitzen, edo ez daukate mhm. mugitzeko orla aukerarik. Bai, eta kalistak, eta alistarrekin konbo alezgete ez? eh, kalistan ultia hartu, alistar bota hor da eta pulberizarrekin estuneatuta. Bai. Well. Beraz, hor iniziazio bate bauka. Bai, jo, talde burrukatako EGZ-etan eh, guztiat. <laughs> jo, eh. Gaonaga kondo egon dia egz eh? <laughs> Danak eskinagin? Bai, diru oso horrantzeo, kabe. Bai, jo, eh, Eta bueno, ja Markoak ikusten dira. Markoak aurreko demoraldikoak izaten dira, ez? Bai, uste. Bai, bai. Ba hor, <laughs> kolore... Kolore hon asko ikusten zian. Eta bueno, partida... jaztera zera ba. ba, bo, pentatil hor juntu egia da nautiluz daugatela, beraz, lehenengo kil bat lortzeko neko... Oh, pausa. A ber, da dan. Txata jarriko deu. Minutu Agia ah, Aigia! Eh, Pablo Jose ipini du komunera joan behar duela. Txatean ipini duk tuitxetik. <laughs> Berru izo gara, kakauri Bai. <laughs> Ba, bueno, esaten nahi ginen, ez? Nautilus horrekin egin dezaketena da... Zeretu, harrapatzen, eta ikusten detenez e, eh, minimapan... Victor hor dao? Bai, Victor, eh, harrapatzen behar dira, garbiziok. Bai, bai. Hori... Eta nahiko bakarri dao, bere talde urruti aukala. Eta lortzen mahu asmatzea gantxoa... O gantxoa, o ankla... E, zeak, Nautilusek, ba... Balen hoki jai zalaizke Eta ikusin behar lehen hokia egongo alitzeke zen jentzat, ze oa momentuan luzian bateko lortzen mau lehen hokia, ba buf. Ja, bantai hori neko arriskutzua. Ba, eh, ikusten eh, ez, esan no? igual ez zaukek presaik, ez ez eh, lehen godolan bileta etziek, hori luzeak komenizioak, oin, bau, bestiek e, geuta azkarroak hau, ba, oto homozio partide. Mhm. Bale, momentu eten bat ikusten dezute. Bale, oain, kendu dut. Ba, ikusten zuten mambleko txateko, zea, hor gauzak eskin haugan jarritata. Baina, bueno, ematen du presa dela, ez dakit behaiek, bale, reanu datu du, kalasek. Eta, botatuko bea, uh, ba. kontuz Viktor hori. Viktor... Ez, ez di harra guarda, guarda jartzea lortu du, oin badaki, badakiten ondo E, pentatileko jokalariak. Eta, bueno, hau hasiko da golemetatik, eta aldiz Rexai hasiko da apotik. Beaz behine, eh, igual, jungla osoa garbituta gero, aber ikuste egun topean ganke Ben, eta ze, e, bi pertsoneak neko tanke dielako eta ez dute, ez dute beste galtzen. Junglan hasi edan. Hoian ean, zen egin. Na, junglan, adibidez, e, Rexei batek e, bastante fastidia horiek ezioak e, zeioan ibati bazua. Hm. Osa, konter, konter mm. jangri horiek bastante errez, porque zeioan eik gutxik entzik hasi oso, mana asko berdik, eta besti izti mana berdak edu jeik. Ordun. Ez zekian dola jolastuko, baina aukera hori bazakue. No, ikusiko errekoa zein dan ze joan niren bulda zeiten duen, ze smite. Arrogan ikusten duen ze joan bat eh, oen smite berria jarri dutena eh, eko runiko nola da. Eko runiko zorrekin eta neko ondo funtzionatzen zuen. Baina bai, aziran desente sufritzen du ze Eta horrek zaik azo pixka dori aprobetsatu zakea Ba, hendik ze joan bastante bil izan dira eta hasi eran subroite Subroite, borik ez tekentzen da mana asko txupatzik Eta bueno, lehen ikusten nuen kalaz eta momezek nola eragusten zuten Behai e Ikon hori ez, ma... Hori... Nola zuen izena, ikonitoria ateatzen dana Partiazko jolazita Batzaki bat, batzaki bat. Estet. Ja, asko haite <laughs> hori. Nik estet asko espamiatzen. Nik eukire ez, beraz. Eta... Bueno, eh, eh, eh. momentu ez daukau atzesin hori partidan. Bu, kontuz? Bu, kontuz hemen. Baina oso ondo burukada alizterrena. Eta hon esaten nahitzena, asesin horik ez daukagu. Taldean zehon, eh. entzun ez eh, asesinoan zat objetu berri bat sartu dute. Eta... Neiko hau da daola entzun dut bentsat. Bukantu ba, bai. midekoek bai? mideko ek eh, trade txiki hain dute Eta kaso teamfight batean hable Jusek bo, intentatu beharko lukena da bere ultiakin lehen bailen kalista bat zeitea, borratzea ez? Zindran ultia oso oso bursta da normalean adekarri bat hiltzen du burz guztia zartuta Bai. Beraz hor zehango da Neiko ardura izango du Pablo Kuzek Eta beti ezala ordenatuko ditut Ikusteko pertsenako itza ordenatuta eta farm Da, nahiko berdintxu zistek ba, Nasuz, eh, zegoen bentaja bisiket Bai, Vaya bueno. Con he dicho. Vaya bueno, Con tu Bai, eta tu Rexai Larry. zan, oh, Vaya. Txalaz, eh, larri. Bai, neko trade horrela txarra indu. Bai. Lucian con nivel horietan oso fuerte dago. pasiva usando la Torquio habilitar y va con su gero bi auto atake Baina, bueno, egia da baita ere Lucianek eh, mana egabe da hola momentuan. Aldiz Kalista badauka. Bai, gampla bezala, mana gabe ziur. Bai. Nasuz, nasuz lasa egitek. Zerok, problema hondik, dik zaila saldur ez tekei. No, lehen, lehen ikusi dugu, ez? Aiz, bat, bai, behin... Lehenengo du, baina, baina, bueno, eh, agertu egin da, nazuzek gara eh, garaiz ikusi du, eta gauza handirik ez da pasatu. Nu, kontu zemen, zer, zer barrapatuko bai. gu gumomezek, eta... Bueno, manaik gabe dago, ez dakit. Bai, baina, kalaz bizitza oso gutxirekin, Baina ze joan nire amenta Eta... Uh... Rekza ere bai Haze festa bot lehinean Eta... Lehenengo kila... Lucian entzat Lucian entzat Eta... Ui... Ui... Flasha <laughs> gaztara ziko dio Baina gaztekite bai. eman... Eman goezio nire da, eh? Zer eski... Ez dut ezer... Ba, hor... Ikusi da ba, dut... Nautiluz... Ze fuerte daun... Eta bai. ze kentzeu... Hor dituk eh, kala eta eh, beltza agatzea, baina eh, bitartin e, eh, nautilus eixe garbi kalaz. Bai, eta nautilus neko ez? Eh, anklak emota bai, bai, bai, estuneatu, ralentizatu zeakin, eh, ja, nazkatu ite hau bere alboan. Bai, bai, bai. Eta gero exhausta nola erabili duen, ez? Modu agresiboan azkenean besteak hartze egiteko. Eta Josif ere neiko ondo onda hor, eh, Se joan iren eh, ba, konpentsatzeko Ondo bai. onda, parean Eta bazkenean ba, ah, Ez pasan, ez pasan azaldu Bai, zeuruenik eriotza esan Eta eukiko ziren bat Hemen se joan ibeste behin Bai Beator kontu hemen Bai, Victorrekin Victor harrapatu dezakete Eta trapa uh. Uh. Bai. Sartu zio. Eta. Bai. Ba, Victorrek jakatu du. Eta Sindrak, Victor. Eta Sindrana esan deuna ez, azken finean. Hoxe da, burst hori sartzen dizu eta borratu iten zaitu momentu batan. Gero akaso ez du teamfightean gauza askorik egingo, baina ja pertsona bat kentzen baizu teamfightetik, ba, benetan bildur garrisi ezagek nazuzeko Bai eh? Eta, a ber, nazuzek Ikusten deun Hor, rexai gizpai apoiatzen hor bizkete kanplank Bai, gero nazuzeko dituzte Bai, nazuz hori gelditzen gero lanak Baina nazuzen behitzen diat eta ifintzezik amasei, baina hori ez dala pentsatzen izango berezia. Karga da maskina Ah, karga. Jakiteko. Bueno, daña actual de gorro eta sorbente. Iruruta. Vale. Amalau. Baina honda iruruta amalau ez da izango karga duzkala, ez? Zerestela bai, izu ditzat. da. Bai, bai. Bai, bau. Ba, honda da logei karga ditu. Bai, minion bakoitza, minion txiki bakoitza, giru emate ditu usteet. Eta handiak zein. Bai. Eta, eta eh. bintu ze... Ze velozidad egin nahi dan... Bai, bai... Nasuz hau... Eh? Mostro bat egin dezakete... Ez ba urrek zaik... Nero ez dut rezei pixkat... Fokusiatu erko luke goian... Bai... Bai... Ze... Nahi bezala ide, nahi bezala ide... Ze kalistate bai... Kil lortzen madu eta zea... Ba bono... Kompensatu ezak ez ala non la partian zean... Baina nasuz da behin fedeatzen ma da... az guztia izan dena hori. Hemen suporta mila jongo dira, eta... kalistak, eta ez dakit mil nahikoa duten, bai? Bai. Eta leheno esan dugun iniziazio hori ez, kalista nukia bai. eta bai. alistar ror guztian erdira, pulberizarrakin. Gu kontuz hemen zer urbildu egin da. eta... bizkindik bai. bai, bai. Luciano oso bizkindik. Eta, bueno, nizu eta gankean ultia hor... Bai. se in ulti eh, creo que. Yo bagno però Poi te a cazzo del bueno, vale, vale, Vai, vale, vale. Vale. Mobilidad de falta hori eh, lehen esaten genduna, ez? Bai. Lortu tu presio horite. Eh, bai, eta ono, hor lehen luzean eta esaten genduna, gainea jakinta kalistatek nola zara egiten dizkitzun. Lanza sartu eta gero esplotatu egiten dizun. Ba hori deko min hori kontuan euki berdezu azken finean. Naiz eta zein azpian zaren bitartean Gero eta lanza ere jaukiko dituzu eta bai Ba eta ze joan egin botadu ulti pena horrekin Ba zan de joan ja bizik gilditzeko aukera zeukean bestela bizik izko joan baina Baina eta gero bere burua arrela hitu Bai <laughs> Eta erdi alden hor, zendeu alan hor pixka zufritzen Zindera horrekin? Bai. Bai, gehien bat dira, ez? Eh? Ez tegu hormidean eh, lanik egiten. Eta bueno, ja erotxitu pagoa eta brilloa ganplanek lehizte da beraz Trinitatea Eta, bueno, horretortzen da ez, Gunplanen Power Spike'a Trinitatea lortzen dunean Petzatzeetu urrengo objetua izala izkela Bo, film infinitoa ozeatu izakela egiten Eta... Hoi, Rikimaru Marui izan da pink hori gar... El, paken uste du? Ze, ez dela pinka baino gehiago bazera itzuliko dena bia izango gala Hor, entzungo zitxean, Ricky Maru, zertagai ez, alde ordi. Eta, bueno, lehenengo entra hoia plan, planteatzen nahi diamen pentatilekoak, baina, bueno, Guardia usko gudari zantarrakikoak bokadillo egiten nahi die. Uh, kontuz hemen. Bai, kontuz? O pale kruzek. Pale kruzek. Eh, arrapatu e, zikoani. Eh? Eta, eta. euskaldun ere arrapatu egin dute. Bai. Eta, bueno, Victorrek agatu du baita rexoi. Atzealdea joan dara. Bai, Victorrek ez da gitatzetik badakin zer datorkion. Vale. Ba, Akatuko du eta Pirata, ay, juega típico seguro. Uh, ¿dónde es el Pablefus? Este aquí va que envía Torrela. Lord to Godu. Esta es. Gamplakek, justo la de. Esta Gamplakek Adin Godu. Bueno. Bai. Eta Sindra irabazi hor banan-banakoa, ba, beak daukan estun horreatik, ez? O, ba, zeioan ia garbitu zaukean, igual ja ultixe, ultixe bilitzean. Bai. Bestela, nik hor errezkatzean. Bai. Ba, ikusiko dugu lehen horren la jundan pink hori kentzera eta... Eta bueno, nazuz, nazuz topean praxi farma egiten Egon dut amaxe zio, ja Bai, katxonde bat ala irutu zai, ba, ba. <laughs> nazuz honen amar, amar far minutuko Tipo Nazuz honek bi gauzain alizan ditu Bai, teamfightea jun eta rentatu O ez dela linea batetik jarri topan Eta split pushean Zeraino, iritsi arte. Bai, nexo año. Nexo año iritsi arte. Bai, venta con Aska mando gero leitean. Eta, se joan ikustet molo defenditza indula, ez? Bai. Hemen gan plan urbilduko da midea, baina, bueno, ba, guarda guardakin ikusiko dugu. Bai. Ala norrek. Uh. Kontuz? ultia eta bai, bai, bai, kila hartu Bai, egiten esan dekana, ulti xe daugenin, bat garbi Bai Eta bat bai, ipak Bai, gara, boz, da eh, Mida, beraz, bueno Bai, pablo guzti Ojetuak ere, baitu Mina egiteko Bai, griala, oen pentsatzet eh, Bastoi horrekin junla izkela zeitea Zonianza edo indezak, eh Superbientzia pixkat lortzeko Ta, bueno, topeko hori kenduzke mm, Farmaldetik Eta eh, ba, neko antzeko ez topean bai. diferentzia bai. izugarria da, e, iruro eta ma lau, bo, iru eta ma irukoa, eta... Pff. Bai, plan horrek askoen beharko du buelta amateko. Bai, eta ardixen zidra zehuz. Du, kontu zer, eh? Bai. Ezko gara izaterrak aziko dute. Uh, kalaz. Uh, kalaz. Josik dagoela, baita ere, kanplan egutia, eta rekin behar ikuste du, exhaustorrekin aldi nahian, Ah, bai. Bueno, lo kodu Bai Eta gunplan Hor, kalistak ies egiten azirek Eta saltatu ganplanen gunplanen ultiera bai? bai Bai Komunikazio gana hor Komunikazio neko Hau ah, bai, ies Ez dakit Neko txokatu zen Eta bueno Ba beste kill bat zat. Bai bi eta utzua eh, Nazu ah, aldean Zer joan egon eh, Beren bohimento estelarra egin Cedro, hor. Bai, bito <laughs> horretazo. Eta bai, esaten nahi zena, bai, bi kill haitu ditu gan plan horret. E, eh, nasuze bate bai ere ez. Baina, nasuze hogan farma. Oso diferentzia handia dago. Bai, bai, bai. Eta nasuzen farma baino gehiago, kargak. Ze nasuze ja, a ber... Lareunda berrota mairu doa, kargatan beraz. Ja, ikusi dek, ez? Bai, bai kurrekin. Manek ez tokalako zegoazki eh, bat baten kontra indezak egon. Mana pixkatekin. Bai, mana pixkatekin, eh, garbi gongo zean zeur. Ba, ez mana justu, ba, farmeatzeko eta... Bai. Gaina, gan plan batek hola eta hola estik akatuko nazuz bezala tanke bat Bai, ganplan korri, eh, Osea, itema falta zizkio Bai Eta bai, kritikoa izango zu Gero itema, ba, oan egin ingu, eta gero filofinto itema hurre eukiko zu, ozera Baina ez bago zu armaura penetrazioa nazu zentzat, ba... Jai Eta igual Lucianek hori Guarda jarriko dute, bueno, hemen fokusa zederroen gana joango da. Zeki lortuko duten akatzea, moto guztiarekin eko bai. defenditzen nahi dela. Ganplan teleportakin etorri da. Etorriko da. Eta por... minan diri, baina bueno. Eta kontuz, hamen dator monstroa eta. Tony... Damba! Venga, lelena... Hala. Ejecutado, zortean. Bai, eta oin dorrea izela izkekau, dekoa. Ah. Bai, seguro no bai. Bo, hor kalasek da... utziko be, eta bueno, dragoi, dragoi, dragoi, dragoi, dragoi, Bai. Eta bai. ikusi da nola, nola induten beltzarana. Ze, neiko, Neiko kanpoan ematen zuen. Pero urbil duingo da... Eta... Gaurko partidana, gauzetan nahiz konturatzen. Zenbat teamfight bote dan... Bi... Zeak hor txegonez? Bi junglak... Bai. bai tokatuz bai. parean? bi gaidia, junglak priorizatzen nere ustez bota Eta... Akaso ze joanen aldetik ez dakit... Ez dakit ondo onena den Baina Raxain aldetik nere ustez ez da onen Ze... Nasus hori... Oposizioa behar duen da zeiten bai. Farmeatzen eta... Nasus bat daun momentutik partida junglantzat ba, fokusa izan behar du goian Ez bada gertatzen, topean daukazunak Zea idala, nazut hori arrasatzen nahi dala Baina hori ikutxetan gertatzen da Molestain berde aldeak gaixena Bueno, agian jolasteko estilo ere izan daiteke, eh? be, eh, biek jolasten badute eneko botera begira. Bai. Ba, nahiz eta, eta kontuan izan, nazuz bat eh, beste taldean eukitzeak, ba. Jode, nazuz hau zer zoa zoaz edo hauetakon bat? Ego, hogei gar minutuan berreuneko farma, jo. Bai. Bai, asko eta botea jundala eta galdu, oza, farm zerbait galdu ingula. Eh? Bai, hori da. Ez tala topean gaditu bizitzea. Zdakit ba, kizamelolek rankik ez eukitzeana ez otedan. Zia, e eta taletik marin honea torri gotezan, eusko udari zantarrea. <laughs> Ze horrelako farmak... Uh, berri zultia. Kritiko... Baina, horretko ofizialigo. Ofizialigo. Ez. Eta nautilu zarrere... larri. Bai. Oain, gan planek... zeteakin, bueno, Reș. Gameplay în ultimii ani un asta izan. Es. Bueno, sé que eh, ne este yo que eh, ne skill sio que. Eh. Oker Bueno, Kalista horrek ikusi da. Ese se juego pa carra Sejuan Se Juan Irena es día de esta Ah, vale, vale, vale. Bai, bai, sejuan Irena Lucian egondo skiatu duzeekin, beste joakin. A ver, Honen bila joango dira, bai. flasha kenduko diote, baina bai Eta inkluso, arek egiago esan honun Flasha abe ez dakita katu ala izango zuten Ba... Zinduztek, ez tala bildu Uh, kontu zen Ulti hau ba, Bueno Bueno, eko mine Neko mine dauka pablo bueno, botean emenen Bai, akzioa Bat batzen arbeik bai. uste gu Ba ez goiane biak akatu ja... Eh. Eta, bueno, Travistai gauza gutxi, ligik hor. Baita oin honena ies egitea ze kalista horrek hau egiten dik. Jarraituta, jarraituta. Bai, nahiko, ya va a dauka, baduka ya Bai. Oita egarren minuturako, eta bueno, salto bestek ez diten. Eta bai, Eusko Udara izan tarrak e, eh, guztiz eman dio partiai buelta, zuzenean jarri da zazpi mila aurregoitik. Pare bat burruka ez, hor botean egon dena bi teleportakin, bai Nasusena eta bai lan planena eta hoain borroka horiek behan idatzi du, eusko bero izan tarak goiane bai eta eta partida neko alde bo, lehenon, neko alde ba, ez bazaukan? bai, hor pixket eh, eh, inesete xamar jokaudiek, pentatiek, ze Nasus, eonde gor, enakungo, enakungo, enakungo, enakungo, enakungo, Da hor, bideon hartin beha bakarri gildu da nien pentsa hartzean e, eh, Hemen paten bat ez oze errarri bide pasatzen Bai Ba, nik hasi pentsatu dut baita, eh? Ostra, Viktor berandu da bintze eh, eh, Beste altaleko mida irten daineako, konten zemen Bai, bexai eta... Eta Victor rau Eta baule jokin gaudia Viktoren bila Eta rotu dut, ah, eta eta... Eta Riki ez dauka, ez dauka minik ez egiteko, Eh, Ez, baino, akatzia zaie, moen momentu. Uh, Bueno, tal vez contra igual. Contra... Ulti bai. aquí no eres. Artu chino, epelak. Bai. bai. Eta hori, Lucianen ultia azira batean, nahiko desbiauta azidala botatzen. Baina, a ber, zein sartzen da noin. Apuesto indezak egoen. Eh, nasus, bai, nasusek bostakin. <laughs> Ari ez, Liz, eh, zindra bateo gertunatzen bada nasusen alba, bizitza horrekin, q batekin ere zizil da. Baina ez du bialdiz petzatuko, eh? Flashingo du eta Q-ak inkarratuta Gero arte Kontu zen benes loa Vale Tunera gastatuko Berserrek Ez daukolako flashi guztela zintraiak garri zegoen, eh? Bai, bai. Eta... Ez deguna zan, baño Kalaz, kalizakin, sortzi bat, ja, eh? Ez da oso ondo Bai, baina... Bufa! Eh, Gankeo guztietan eta kil guztiak eh, Beretzat hartu dizkiote, hoi da bai. Eta kaliza ja sortzita badoana Behatzita bat ez badoa Baiz Eta, bueno, ja, nazo, sorry Ez du lortuko, kontu zen Zezeneko dute, baina, ui boa Alistarrek flash Nua bota du, eh? Eta, bueno, hau Inibitzaia izela izke Nazuz, vuelta farm Eta... Bultengo dut, opera? Bai Eta hau izarezkin nintzaia eta... Baroia bai. Puntuz hemen estuneak eta... Gunti oso ona eta hau da Bueno... Eta hau junte ya Bai Hau da leheno esate denuna Se juanen bai. ulti bat Victorren ultia baitare ganean Eta... Listo Bai, gunplank oso atzin geliudek Ez dik mintitu egiten Eta... Hor sartu de, eh, bitxo horre harpadi Gero, zeioaren ultis egin dixo batea, eta... Bai Bai, bai. bueno, ulertzea bai. pixkat e, eh, itzorrekin badukala Hori estunaekin jolasteko modelen bat, baina eskabit eh, Ointxe errepikabene ikusi eta eske estunak ez dakit zei izan dira guzti da beraz, joda. <laughs> Ba, hor ez dut Sei manda irokitzea ez dakit legala den joko ontan. <laughs> Eta kontuz Viktor hori Ba, vale. Yo sí graban <laughs> Bai. Ya bizitza batera geratu da gorria eta ja bai. banengon ba. Lapurtuko tezion Victorre. Eta, bueno, kalista hori guztien dugu, jarrei arruindado, eh, urakan derrunan, malmortiusare hartuta pixka Sindra horren pulsa zaiatzeko ekiriteko, bai. eta, ba, zinturui merkuriala, o, ez dakit, hala izena du, ez? Bai. Azken feina, zirimitarra merkuriala iteko dan objetu hori, ez dunak kentzekoa. Ba hori, bai. zeurenek na, e, bai Nautilusen eta bai Lisandra, eo, eh, Lisandra jo, Sindraren ez du noiek ekiteko. Bueno, partida oso ejefetan aldea ziok. Bai, oan bai kagada hundi bat itxen. Bai, eta naiz eta kagada baten nazu zen mina hor zeitzeik, ez? Bai, ez dakit aukera di daukaten kagada iteko. <laughs> osea, hoen momentu, Esanet. pentati jentzat, nero ustez, de, eh, kontrarrelojeko zea Uh, uh, hor Riki Maru. Bai. Riki Maru. Riki Maru nuntia eh, Bueno, Luciaren ultia botako, ez du, hainbesteko mina iten, eko tanke da, no? Nik oin momentuan ikustet pentatintza kontrarlogiko partida Ze, ze mat eta gehiago atxeatu Bai Naso horrek beti ere gehiago jotzen zehiktu gau Eta momentu bat ja iritsikoa ze Zentzurik ez du neukiko daukan mina Bai, alai ez dakit doain egokin adan midean pushatzen zeitzia Ez otean komeni oain kalizte bezala gora jun talde osoa Eta bai. bueno, presioa beste lehen batetik zaitu egiten Zaitu beste initzaia bota eta orduan Ba, o teamfight bat zaitu eh, egiten O beste baroia portzatu Baroian presioa zartu eta bi initzaia beheran egon da Bueno, hau nik usiko ya, nahi bai. Eta ero Sindra, bueno, Sindra erapatu ditela lekuz kanpo, bai, eta... da... Eh, Sindra gabe, Lucianei fokus egin ez dagoa, ez dagoa minik, e, taldeak. Eta hau izango da, bai. parte eusko guderi zantarren zat. Eta... Zazpi puntura egun ustez jarriko diala, eusko guberi zantarrak. Bigarren posizioa mantentzen jarraituko dute. Eta bueno, partida... Resumen bat egitekotan... Nik esango nuke... Nasus... Eta Kalista. <laughs> bai, bai, bai. Eta bat ipan Nasus. <laughs> bai, azien ez dik Nasuseko lako zeuki. E, protagonismo, eh? Baina... Et, gero, eskeia... Eskeia... Naiz da, Gizki hasi, bere ekipu, eh? Igi latzemak nazuz bat ola, gizki geho buelti eman, oi? da, hor, utze indi, da, botea jundituk, dana botea botea, da boten eh, azkena falla indi, eta hor txe jundek, eta geho, nazuz hori hor suelto, ba, hola, zozaile. Bai. bai, eta gero nazuz horrek nire ustez, eh, provokatu duna da, gan plan horri, al, eh, Toplainetik ezin atera izana, ze aldeite mazen teleportak ino, eta nazuz ahan uste mazun, nazuz bota, eta far, farmeatuko zidun errez. Bole, no errez farmeatu du, baina hundik errez hau. Beraz, bai. ganplan ere nere ustez horrekin zehola, ez? Bere linean gelditu, eta nazuz ahi, gehiago gaina azeleratu, eh, karga bai, horien lortzea, eo, bera, eh, Barkatu, lineatik alde eta nasu azeleratu eo bezala linean gehatu Baina taldeai ez lagundu teleportakin da Eta nasuz bai. gehatua sortzeon da berrota du kargakin Beraz Gigi, zatea na? Bai, ez zatea na Zirela, errek zait eixo goxen bertzean Eta eh, batipat behien ibileek Eixo, bai. rek espazan behien ibili igual eh, bota geixo fedeako zala, oin igual defensibo gure jokako ziren da beste partida izango ban. <laughs> bai, bai. Eta, bueno, en, miden ikusi da zindra horrek aziratean e, eh, Viktorrei irazi diola. Baina gero, ez dakiten, zindra horrek pare bat aldizuz eta harrapatu dela bea bakarrik. Batzera azken, ah, azken hortan. Bai, ba, azken team hortan desizioa izan da. Egia da, en, jain hitzaia botata zegoela eta partian neiko desituta zegoela eusko bedore izan tarraken alde. Baina, karo, arrapatzen maz zaituen nasuz batek eta ez dakit zein bestea Victorrez. bai, bai nasuz eta Viktorrezian. Bai. Bai. Bi artean jartzen maizue, ba,